obunachilarimiz shuningdek kanal kuzatuvchilari tomonidan bir necha bor bir xil mazmundagi savollar kelib tushgan unga asosan aytishadiki shar'iy nikoh asosida turmush qurganman hozirda oilaviy kelishmovchilik sababli birga yashamaymiz turmush o'rtog'im boshqa kishi bilan boshqa kishiga uylanib boshqa ayolga u bilan birga yashaydi bizni sobiq turmush o'rtog'imdan ikkita farzandim bor hozirda yashashga qiynalyapman turmush o'rtog'im farzandlarimga uy joy qilib bersin yoki uyini yarmini bo'lib berishda amalga yordam beringlar degan mazmunda savollar kelib tushgan qonunchilik nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak avvalo o'rtada qonuniy nikoh mavjud emas ikkinchidan e, oila kodeksiga asosan ota onalar bolalarga ular voyaga yetguniga qadar g'amxo'rlik qilishi ya'ni moddiy jihatdan ta'minlashi lozim bolalar ota ona hayotlik chog'ida ularni mulkiga nisbatan haqdor bo'lishi mumkin emas shu holatlardan kelib chiqib aytish mumkinki farzandlari faqatgina ota onasidan o'sha otasidan aliment undirishi mumkin o'zini moddiy ta'minoti uchun shuningdek e, ota onasi bilan birga yashashi mumkin voyaga yetgunga qadar lekin o'sha joy ota majburiyati yo'q e, bolalar uchun uy joy qilib berishga lekin ularni moddiy ta'minlash uning majburiyati hisoblanadi endi agar shar'iy nikoh asosida turmush quradigan bo'lsa shar'iy nikoh qonun tan olmaydi buni er xotin o'rtasida huquq va majburiyatlar vujudga kelishi uchun oila kodeksiga asosan ular qonuniy nikohdan o'tgan bo'lishi kerak qonuniy nikoh er va xotin o'rtasida mulkiy huquqlarni va majburiyatlarni vujudga keltiradi agar e, er xotin o'rtasida qonuniy nikoh bo'lsa oila kodeksiga asosan ular qarindosh hisoblanadi er xotin bo'lib hisoblanadi shu asos bilan e, sud uni e, uyiga kiritib qo'yishi mumkin o'sha kelin bo'lib tushgan yerga doimiy yashab ro'yxatga qo'yilgan bo'lsa kiritib qo'yishi mumkin oila a'zosi sifatida endi shar'iy nikoh asosida yuqoridagi savolga javob beradigan qisqa qilib javob beradigan bo'lsak farzandlarga faqat aliment undirish mumkin keyin farzandlar o'sha yerda tug'ilganligi sababli o'sha joyda yashash huquqi mavjud bo'ladi rahmat